Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы расскажем вам про наш новый тактический пояс LT. Изнутри ремень покрыт тонкой 3D-сеткой для вентиляции и комфорта, застегивается на пластиковую пряжку, а снаружи полностью покрыт молли минус. Основное преимущество молли минус состоит в том, что полноценный боевой пояс размера L из тысячной кордуры весит всего лишь 327 грамм, при этом, чтобы нанести хоть какие-то повреждения тысячной кордуре, нужно очень постараться. В верхней части пояса находятся 4 шлевки для крепления суспендеров и портупей. Пояс разделен на несколько секторов, под которыми находится внутренний ремень. Благодаря этому вы можете скомбинировать на поясе и обычное малешное снаряжение, и, например, ременные кабуры. Внутренний ремень вы можете вытащить из пояса и заменить на свой. Данный пояс в различных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.